Vamos, vamos, vamos. Abran paso, para el malo. Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? ¿Buenos? ¿Qué va? Solo saben esconderse. Solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo siempre digo la verdad. Aun cuando mienta. Yo soy MIMG en el ritmo. Ah. Y unos días, amor. Desde la calle, la cima. Chico asesino desde arriba. En el ritmo, ah. en el ritmo. From the top to the bottom I am full So You talk shit and I talk real peso I hustle hard and keep it real You knows my life mantra for hard work You never say no, you never know what it's all about You keep feeling and you just shout loud, And that's what all I'm talking about you can not skip or run you have to scout if you don't understand then let me explain when i was traveling a bus that looked like pain i think i'm so high so i pulled the chain but later i woke up realized that was a dream in the bus i saw a girl in black dress and i started acting cool but she didn't seem impressed but why i don't know huh? una tarde amor Ambiente di avanzo completo, ha? Ah. Verfesiano di ambiente eh, a Miami de Bhopal, di Bhopal Alla vita amor Alla vita amor एक बात कहूँ दिक्कत तो नहीं है जानता हूँ बाहर में बड़ी गर्मी है पर बात ज़रूरी है और अभी करनी है टाइम हो या ना हो मुझे फिक्र नहीं है हाँ बात मेरी सीधी ज़रा ध्यान से सुन मुझे दिक्कतें हैं तुझमें पिटने वाले ये गुण ज़्यादा बत्ती सी मत दिखा सारे जाएंगे टूट ज़्यादा तेज़ चलेगा रख के दूंगा एक छूट पहले सोचा दोस्त कम है मेरे पर अभी लगता है दोस्त खत्म है मेरे पर चेहरे पर हंसी रखो जाने दे क्रश कर रोल कर और उड़ा दे यहाँ कोई किसी का भी नहीं है दोस्त हो या दुश्मन कोई भी साफ नहीं है हदोगले लोग बस साथ वही हैं मच्छर से बड़ी इनकी औकात नहीं है desde el fondo. Desde el fondo. En la cima, amor. En la cima, amor. Buenas noches. Buenas noches. De Bhopal, de Bopal. De Bhopal, de Bopal. MIMG on the beat. पहले लगा मैं अकेला हूँ फिर बाद में समझ आया नहीं यार दुख दर्द पीड़ा कष्ट ये है ना अपने साथ चलती है ना जिंदगी बस ऐसी ही होती है समझे हम और M M I G on the beach signing off. मैं बोलूंगा ठीक है थ्री टू वन